हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चलाते हैं और उसमें डेट को ऐड करना चाहते हैं अब यहाँ पर एक डेट लिखी हुई है यहाँ पर मैं दूसरी डेट भी लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से ये लिख दिया फिर यहाँ पे तीसरी डेट भी लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से तो यहाँ पर देख सकते हैं तीन तीन डेट लिख दी गई है यहाँ पर वन लिखा है मैंने अगर आप मान लीजिए कि इस डेट में दो दिनों को ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर छह दिनों को ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे आठ दिनों को ऐड करना चाहते हैं इस डेट के अंदर तो 12 में दो जोड़ेंगे तो 14 आएगा यानी 14 तारीख यहाँ बताना चाहिए तो आपको क्या करना है इज इक्वल टू का निशान लगाना है ये पहला वाला जो दिन इंक्रीज करना है उसको सेलेक्ट कीजिएगा प्लस का निशान लगाइएगा और इस डेट को सेलेक्ट कर दीजिएगा और एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली 14 आ गया है बस आपको करना कि यहाँ से ड्रैग करना है तो ड्रैग करेंगे तो उसके मुताबिक सारे चेंजेस हो जाएंगे अपने आप क्लियर